mbuyenzisibire bana bira baya bano temubuulo sinsi mudya bano simanyi mpuli aba bloggers babawa sente baani nosanga omusajja nze mbadde sibamunyi nze sibibeera ka yaavu no time bamuyitaani simanyi bamuyitaani nti e omulambo gwakibisobolwanga bagutwala ekya ero ekisozi ne bagutemako obugere mwama hmm. fina nga waali naakolaki nobody respondes a lie repeated several times becomes a factual. Yeah, then you no know, responding at and all. He, no, no, no. To cheat a lifting. Lifting means the aka popular akatono kind of publishing a story in NG Jayo. Ninja publishing, Nanjaka generalizing it about. nti oliayinza okuza nti bakole contempt card aa ah, ah, contempt card kikolebwa ku bantu ba buganda mm. abantu ba buganda tibakolerwako contempt card ono simanyire ku lubisima bwe bamwitaani information esakule kubankubuulidde nti nsimanyi lumbuye nzisibireba nabiraba yo bunu temubuulira things ah, anti bira kinga facts anti ndedda anti kakati nkubulibire kwani nti simanyi bangani nabuliddeayogera ekyo kikazi bajja kitta kakati gwe mama fiina gwe bagambye ebintu ebyo dont you respond government does not respond eli told lwaki ku social media oyo eyalinako abantuogambye nti yes bo balina following yes naye ogambye nti kati statement ekolebwa abo abagikola ba bloggers eh. gavument enerespondinga anti nkijjayo paka dina eh. nkugambye ti the consultration is on sparking revolution e theavetakeni already buganda bagiina they know the sentiments of baganda baganda don't operate on logic kabaka ikati tekolera ku logic abaganda tibazanyibwako contept card lwaki ababibirivinga babirivinga radio katwe <laughs> ndi kakati gwe ifo tiki by the time amawulire gali genza okkuba nti abaalumbye wakibisopo lwanga nga mukwata n'abali feeke twabakutte nabagaa nti the birmingham six batega abasajja abairisi bateka bo mu lubiri lwa queen <laughs> e birmingham poliisi negaa nitwogera tya nti tulina gwe tukutte ne bakwata abali feeke omusajja yatega bomu mu kibuga olukahoma mu amerika nga mu merika bakwata omuwalabu eyo lyasuzeemu yali egypt ngaalagasa nebamuzaayo until they got the real calvary sint yali waabwe naye toyitaga nti baalumbye wakibisopo lwanga a story comes nga tewaliwo effort yonna ekoleddwa police the whole village will be sealed sinifer dogs will be go there kubanga babuildinga ki they are building they are inciting baganda to riot Eh, tebakiraba ti bino byonna ebisatu biganye museveni defeated them decisively tewali riot no kakati bagenda kukola ki mhm. to insit ekitegeeza how come nti ono gumuyitaani is colonological akubulira nokubulira waliwo omusajja awandika akatabo nga papa bamuse yawandika akatabo nti ni god is name faha namuwandikira akatabo namugaa nti the devil is name byowandise bya devil stan where is, the, where is this author of the devil is name ayanukula abo blogers ne balya sente nalwesa awanabo nobusirusiru this way me to attend a meeting with those people nti zenyeza ogenda mu abo kakati kikutegeeza gavumenti erakinga ba public yes tebabitegeeza ngaera bwe kirize kiffe eno yonna kakati bwe bamala okukwata oyo archbishop lwanga era nze sibiraba bangambye nti obawa abasodokisi yabadde ayigiriza naga nakulabula munnange abasajja abo babi lirijasirida oba ye lwanga obayani nze siraba bintu ebyo Eh, obyotobitegere otya anti mpulya boogera <laughs> nawulidde ayogera naga tirwanga yabaga yagambye musajja gwe nakulabula eh. kati owenamirembe akuli abakulusayo nagamba ewange teyaliddeyo kantu ani agaye nti yafudde byeyalidde <laughs> eh. myairaafu omanyi bwaba omanyi okuvuga emmotoka bwobeera mu motoka eri nga sigwa ovuga bwebasiba naawe ebigere bisiba nseka nze ntula ewange nenseka amwenjoying life ewange teyaliddeyo kantu who has told you nti yafudde butwaactual <laughs> ekitegeeza gwe omu ku balina otutubuulira byeyalidde oba byavuddemu obuzibu hmm? ah, communication babakubye ku communication bakamala kagale kankubuulire abantu bonna balabye sabasajja kabaka bwafaanana bamulabye bwafaanana mhm. kabaka wa buganda taweta mikono ebuganda ebaeri mu buwambe kabaka eh, eh, eh, wa buganda tateeka abaganda tuga nti emikono bagitadde gigitalira ntungo yawesa emikono emabega bwakikola kabaka kiba kitya buganda ebaeri mu buwambe ebaeri mu buwambe kakati ekyokubiri sekabaka muteesa owoluberyeberye yayingira obusiraamu nasoma ne kulaani nasiiba mm. tayiri yagigaana mm. kabaka wa buganda tayiwa musaayi mm. ku nsi ye teyagaana okukomolebwa mm. gakati n'otunuulira tubuuza wanu kabaka ono eyalabise mutudeyiza ego ngaafaanana bubi yakuba dduyiro nga bukedde bwagambye musambi wa mupiira gwe bataddemu ekiiso nadda mu kisaawe mayiga statement gyakola olwaleero nga teyagikola dda nti ti mulwadde watiifu hmm. nga kabaka yakisiza omukono bifo mayiga yalitekeze responsibility nti abadde mulwadde e- e- ekyo it is a communication concern naye soka olire kano yaga nti obulamu bwa ssaabasajja eh. yatutegeeza nti si muntu wa bulijjo ah, akyembuuza era obulina okubaku ne privacy no no the kabaka if the kabaka force kabaka eyavudde awo nga mulwadde yalaze mu ddwaliro oba wuwe yazeewuwe bwekibeera omulwadde bw'atyo bautegeza nti condition eri manageable nogamba ekyokusatu nti bamugema covid finishing eh, eh. happiness yagemeddwa badokita be ono omulala gwali naye tumumanyi ye mwagazi wa sente kubanga bo bano bayina bwe tuba tusoma mass communication change agents ti you get people who matter to influence others nadizi bwe tuba tujikupalaningira polobutisinga bambuuza you get people who have already involved in this. That's why, but only that is just nowadays, coffee, they have succeeded in planting coffee. Why? You don't need the Baganda to educate them about coffee planting. mbadde mubimanyi simanyi ettaka tumale obbiika ebirebe hmm, byabonziza wano eh. communication concern eh. mayiga ogenda eh. nti teyakola communication before mhm. abantu ne bamulaba nga afaananabubi mhm. yakuba dduyiro mm -hmm. if why did why prevented Maigat from informing the public nti wakye yabagamba mabegako nti era nze kyenva mbakuba kiri kimu nti singa mwakyanawunsinze nti kabaka akisiza omukono enyumba yange singa ziri ku ttaka obwe buwagira museveni amuteringeyo ate owuli abaganda baganda baganda baganda and museveni's communicators would bring liplay the whole of museveni's speech weyayogerera ebigambo ebyo and under what circumstances bo bajja mukamu museveni's communicators where are they aa uh -uh. Ah. kati mwamirundi oli media consultant hey eh. isu eno because omutanda talwadde leero anti bakyogera baali kugambye e bannange eyava ekenya ngaava kulambula mikwano gye omusajja mayega nakugamba nti yagenze kulaba nkuli kinyata hmm. naawubira n'abantu ng'akomewo afudde atya singa ekibuga kyaka omuliro god saved us museveni ayina emikisa gye ulira twalowooza nti yali pr anti olimba ki maye goyo n'omutwe gwe ne galubindi ze wod he have the courage to inform baganda that the kabaka has been sick for a long time bali kikubye ku museveni fe nga bawekya ebintu byaffe noyogira mubantu nogamba nti omuntu gwe balabye nga ali frail nga ali bwat yakuba dduyiro ono yitumumanyi muliwa sente oyo amulinanyi kubanga bano berimba nti when you get people of influence mu uganda temulimuomuntu omukulu ngaouganda temuliwagenda mu ddwaliro baripotingamu mas communicator amu change agent mu uganda temulimu muntu gwoyitayo kumugema abantu ne bajja bagema owa owa gundi owa anglican church bateekewo okugema ku chachi wenyini ku sande balabe bebagema because of this man lwaki tebajja no naye yenyini tali twisted institutions za uganda zonna zaafa ne ziggwawo mu uganda temulimu muntu gwokozesa mu siola eyo anti bwebamugemye ah, ah, bwebamugemye bwebamugemye yayogedde ki nti yayogedde munafunafu hmm. oyo gwe bagema hmm. ah, oyo gwe bagema hmm. what if singizidi kubanga foomu eri gyebagemerako abantu ekugamba nti ebiddira byonna nga bakugemye bibyo wali ogirabyeko gwe fomu baleete ewange ntembwamba babadduke ekintu kino lwaki okiteeka ku mwami mayiga no nkugamba mayiga wotenda in isirisignation yes mayiga alina kulekulira why he deceived baganda that the kabaka was okay take your mm. responsibility mm. Mm. and the history of buganda is clear 1953 crisis waliwo katikkiro nga bamuyita paulo kavuma the moment mutesa was deported kavuma yavaako because he failed to handle the crisis kyamulema in 19 nebalitamika eri kintu 1964 amasaza agabula obate bali mu erancaster benikiwanuka nabagamba is a creation of the british the british sol of it musalewo gigalaga mutesa mukitabo kyakugamba ti they had become an integral part of Uganda. We had invested money in Daiga in those counties. Gundi Abalimba, Andrew Cohen. Mm. The particular centers are winning, the Banyolo resisted. Kakati Baba Abalimu, Lancaster. Amasasa Gabula. Ubuti na abagamba, we shouldn't waste time here. Now where is a Mikaeli Chintu akapapula. Akapa if we are going to be in the power who will organize this referendum akutekatusiba ndichisikala mu constitution ndi after two years two years after independence we shall have a referendum nenge obota awadde mikaeri chintu akapapula mm, mm. but this was a constitutional matter which obote could not flout it was a constitutional matter TV after two years after independence, those counties will organize a referendum. aba abemengo nemikaire kyento bagenda ewobert milton do you remember this cheat obert obert laft a cheat and a constitution which prevails over the other kuba nabagamba tiena agreement a political agreement once the situation changes is null and void the situation had changed what was already in the power nga bantu takyabeetaaga ya mekaire kintu yagamba nti wadde akajiiko tekayinza kuva buganda kudda bunyolo gavayo na musaayi galiddayo na musaayi bwe baba kubali fulendamu kintu naye tulikikola wa buganda naga tugende tuwaabe yagenda mukabuyonjo emirundi eki esatu abakazi bamukuba kintu resigned kintu resigned netufuna oyo gumulaba oyo nsibirwa nsibirwa nsibirwa e eh, oyaleeta musanyalaze nsibirwa hoolo mm. sekabaka muteesa yaga nti maama we yasigala muto Mm. abaganda nebagamba nti namasole tafumbirwa naye nga ne jesus nti maama we okukola omwenge omuka yagukola bukojjabwe our mothers have influence of us even with the radicals baga bamuyitire nyina era wena amukosing trouble i avoid her maze omwezi mulamba simulabangako it will divert me bwemba nakola efujjo lyange simulaba kubajja kugamba ekigambo eh, sobola mujemera kakati what i do i avoid her when im fighting my battles hmm. ive spend month nga simulabyeko tandabangako kati amuba nkola fujjo lyange uh-huh. bajja kundaivating kakati mutesa akugamba nti mama we muto nti mama we yasigala muto hmm. namusaba afumbirwe naye nga obuwangwa bwa buganda bugamba namasole tafumbirwa hmm. nabawandikira ebbaluwa mu lukiiko lwa buganda tinagozobana nafuna olubuto sikyasobola kukola loolo yonna yabwa namasole olukiiko lwa buganda netula ewatali kuwesalamu namasole afunye olubuto mubutafumbirwa kakati mwaliwo omusajja basudde hmm. ne hamu mukasa nebagamba bano bannaabwe ndi kati mulwaniraki mugenda kulugjamu olubuto mugenda kulugjamu ababuulidde takyasobola kukola lolo yaki yabwanamasole olukiiko lwa buganda nolusala bwe otali kwesalamu nti namasole tafumbirwa kabaka muteesa nayita nsibirwa ekiro namugamba nze kabaka mu buganda yateekawo obulombolombo era yabugjawo maama wange afumbirwe nafumbirwa kano nekigozi akasajja kasenka atuuka kakuba nsibirwa esasi mumutwe tradition against what kakati ffe semwogere yali zayininga lwaki lwa regionotia ono yali zayininga lwaki inginiya omumuli bakubya abaana ekasubi e muwayiriza museveni nti yagookezza abaana kumi bafudde yakera kumakya kukima mumuli he lost you see a source must be credible hmm? a source must be credible mayiga takyasobola kubika akosikategedde mayiga takyasobola kubuulira buganda kubuulira ee eh, ate tunamutrasinga ddi bwe yaleese ng'afaanana bw'atyo kati yakuba ddamula kati yakuba dduyiro what the state Mayiga's statement he said yesterday has been overtaken by events. He must attend in his atichimu yamba. Okay. If anything worse mm. happens. O katikiro kurizaining. E. Eh. Oksinzira kumirundi. E. Eh. Shechimu yamba. Shechimu yamba. yamba chi. And shechimu yamba. Yakweka kabaka natuka mumbira jarim. What if had something else worse has happened? Chinsa Siram seven. would make a stand up and send he has been sick for a long time nga luli speculation is that eh, hey, bali kita de kwani why did Museveni come up and say you people who are speculating about the Kabaka's life social media people social media people <laughs> why didn't Mengo keep quiet this way Museveni ania ania ino kutegeza uradebo mutanda ania ino kutegeza yes he's a human being he follows sick muntu naye the way you conduct yourself ne bwe yakondakitinzeyimuserefu wali yadde ategeeza nga alinga asitominza out waliwo ngambi wano nti nokumuyita ku mikolo gino egya public tekyakoze bulungi naye kyayambye indisguyes kyayambye nnyo museveni and gavumenti eh, yes and museveni should pick on this munkubuulira nze mbeera mu byalo mbeera n'abantu people are very bitter buli kintu kyonna bano tebanyega because nkugambye my submission is that these people have captured buganda mhm. bebagirimu baminisita bonna bakubwa they are anti government sentiments in buganda and they are looking for a revolution something that can spark of a revolution in buganda mm. nga buganda riot that's why all of the baganda who hmm. die lukwaga afudde bantu babika anti why if there was an announcement ti the kabaka was dead singa kampala yaka omuliro ngani agikumya omuliro nkugambye abantu baligambye afudde ki hmm. afudde ki gwe twalabanga ava e kenya alina emoyi alina ekinyata mm. So, government, I always tell them, me am a risk taker. When I predict 10 things, I see 8. On the record. My Polopambo submission is that Mayaga must end in his resignation. Is that humble? People cannot trust him again. Is that your humble submission? Yes. it helps him let other people twagala ne president e vaticano ku papa oli ataliyo neyambulesinga president nabagamba nti the pope is improving nti yes we acquired another doctor the health structure of the kabaka nti nogenda nabagereka namutula wano bamugeme mhm. the kabaka made any comment nabagika yayogedde yayogera mukazi yayogerera kabaka it, it wasn't the situation teyandigenze it wasn't the ani yamutaddemu eddagala ani yali mutaddemu musawo owaawa wa gavumenti ee awulira wulira engala biwulire enganga <laughs> kutese this if he wasn't kitegeeza yes because yes in his frail condition is vulnerable to covid munafu mm. so the mm. vaccination was okay but was it necessary for public who conducted it was it examined by who gano gano ganonyamu kubba sent mugenda mwewandiri eh, gwogamba mu situation eno let me tell you kwata enyama ensava ogende ngaogigabira abantu balalu be bajja ogirya nabagamba nti when government loses public trust everything it does becomes a referendum under covid abantu kwe batidde nnyo you wouldn't even campaign okuleetawo wenamirembe oletaworetani abo bonna tebakyaenf people tibabajjamu obwesige to vaccinate the kabaka will not make any inroad you tell the people about the availability of the vaccine Bamba. that no, theory no, no, no. abantu bakimanyite eddagala e, why are they reluctant nene museveni bamugea ah, ah. gwegenda oggulewo nga tiimu ya uganda esamba abantu basigale bwera oggulewo olugi waliwo asigalawo nga tayingidde mu kisaawe Mm-hmm. It is. This is a question of government trust. Okay. COVID okuva ne bamutandika aba ministry bamuyiyamu ettaka amata tegaliiyo. They lost credibility. Mirundi watugambe wali uh, akankutteko. Eh. Nti kabaka tateeka mikono. mabega tazinga wazite message yadagala okomunikati oba kyazzebuzi yes. nomuserale namukwata oba it was kiria izangule hmm? izangule mitfosiziwe omuntu afanana bwatyo yali badde mudwaliro lukozasitwabo nti abantuganya ne habyarimana bafira mu nyonyi one million tosis perished don't mm. joke with the leader mm, mm, what should the reasonable person do mbw alaje alaje ali omutwe nokinyonyola abantu nti alaje gwe mayega ah, oli medical doctor gwe bika byalaje omanyi bimeka andi kubuli si medical doctor ye yaweddewo mayega whatever he does, he must humble himself and design so that we get a new structure. Don't say that mubulwadde wa umutanda maiga buvunanyizi wako. Anti ya mkuweka. Echo Bari to say. Nze chinuma banubali nakasero. Ama nyumba gangi singati gali wakati wunu wibusajja buwa mseveni. Buganda leo tibali wa uchanyabo. That's why I'm concerned. Nti now what should we do maiga should resign? Mm. Yes. Yes. to pave way for another Katikiro. Museveni should take this advantage and appoint an inter medical team buganda nga erina nabano bayinakiseka bamuteeka ku nyonyi yafiira mu kkubo maama wa kayanja yamugaya yagamba president nti kale bagamba kayanja kayanja olwodayi bifo kategaya kayanja waali byengoma nebamugamba akwate miliyoni asatu agawe kayanja bamutwale mu america byengoma naga nti ikanot transport ecopsetwise mama wakayanja yagamba puresidenti njagala nowange afiireko ebwero oba kale agenda kufa kayanja isiya kibula bakayanja tebanyiiga nkukoleki sikubanyondo nenkwasa omutwe odikiramyecops <laughs> omusajja bakoledde wembule balina obujozi mu mutwe baabye engoma abo mhm. kati oga nti gavumenti e, e, erunde akakiiko kabasawo eh. nga nemmenga erina nga neyeerina mhm. bamumonitoring lwaki tebamutwala ku kyenkugamba nti mm. ave wano mm. ajja tuleetera ebizibu eh. and they should have a spokesperson who briefs the country on a daily basis ku mbeera y'omutandao eh. Eh, tuyina mukwataddemula anti nkugambye nti this exposed katonda ayamba nnyo museven abo abakuba obutambi ali kulash baganda abaana mm. baganda baganda baganda mm, mm, whats the intention whats the intention naye nga tebyayogerwa anti nkugambye nti singa nkyaliyo i would have replayed the statement museven made widely to understand under which circumstances, if he truly made that statement, under which circumstances did he make it? Let us have a full a replay. A number. A number. lwaki bajjamuako eh, lwaki bajjamuako bano bazanya museveni talina communication team yatu nanyinza buyinza yatukoba netudduka neyalamu kubye balayi mukyenyi namulabye ku zuumu mirundi um, emyaka kumi nenawo wali, wali mwogezi wa president yes. um, kino kyo kyandulingibwa kita president alwala bwalwala kibeera kitya the president in 1986 when he came he went to kawembe and bought a wooden bed hey. museveni yagamba ti ekitandokero kyeyagula yakigula paundi kasanvu sijja gula sampu kukyoza sikisobola yali azzeyo ogulayo ekyabazzukulu be <laughs> luli yali ali excited gano he became an asset of the state bwekivaako n'ogwa eh. museveni became an asset of the state when people say museveni yagamba nti ekinyononya africa kulwa mu buyinza that was his personal opinion now heis an asset of the nrm revolutionary political parties discipline their members yangoto why do lwaki munsasula mm. abasambi bomupiira bajje wano basambe museveni seased to be his own man mm-hmm. yes which means now security vets what if you get a wooden bed nogwa ye yali akyagalanga ki ngaomuntu the moment you become a president of a country you become an asset Mm-hmm. abamerika bakuwa esuuti bisatu mu nkaaga ngaoli pulezidenti wa amerika za mwaka mulamu gyoyambaddeyo togiddamu yes you don't know where this phrase american height came from Mm. an american president had to be a tall man to dwarf the chinese and the koreans <laughs> ngalina kuba muwanvu this is what they say american height ne basketball the president of the united states must be a tall man kakati wano museveni yafuuka asset e, e, eyeggwanga bwalwala mbagamba nti mm. when you study social development we come from a family a tribe a tribe is a society at infancy stage which use rudimentary methods to me i don't have a tribe then you go to nationality and the nation state leadership emerges at a, at a surplus level omukulembeze obukulembeze tebukola sente obukulembeze baliisa buliise that's why mugende musome saudi arabia the kingdom of saudi arabia started 1933 after the discovery of oil saudi arabia ensi ya suudi tisuudi ava mwani munabi muhammad sando byamazi bye surplus ekitegeeza temuyinza kugamba ti kabaka ali expensive kabaka tyalibadde takyali wano lwaki ali wano anti enkubuuza ono najja namwebeerekako bamugeme nga waali kuba bo bali ba sente nono naye nagenda nateekayo naera bamugeme ne galubindize no eddoboozi lyempulira mu baana b'engoma nga ddala litya balinga balaga nti bono because tamba obukola round social media atenga bwenyini bogera yeah. balinga balaga nti okumutwala ki waliwo kiremesa okumutwalatewabangawo mumbejo yasabula mayiga luyi tiwamulabako yali aza okuba mayiga nedda mukama wange tewamulabako mayiga oyo tebamukwatirangako genda obooze eh, um, omumbowa akulira abambowa teyasima mayiga emigwa mu lubiri kubavuma abambu abamugamba nti kabaka agambye tuwe nte nabagamba nti munonyo akuli abambu wanalima yesiba mayiga emigwo kabaka yani ngevubuka limubaga evubuka limubaga mayiga hasiri kiti agende nga banne ihelps him because if anything was happenes mayiga nanabagereka be held responsible and myaino baganda abaganda nga bakuwalanye abaganda nga bakukyayi is better now mayiga tugive wet another katikkiro and the bataka because is a sabataka and the rukiiko and the members of the royal family and president museveni constitute a team of medical doctors mm -hmm. who must monitor him on a daily basis kuba nekigambo alagi si eyali kyogedde mayiga si musawo yafunye ripoti yabasawo e, kakati alagi kitegeezaki mu bantu kwega kabaka yali emmere emubutula e, e, e, ne mumanyi abagandaalagi wampewa oluusi mwekampabuliembeera yomubirimumanyi nti buganda terina agifuga buganda erina agifuga kabaka tagobangako muliika ne bakuma ebyoto emmengo buganda izi omuvaasi buganda terina agifuga mulimu bankobazambogo mulimu simenya abataka mulimu abaki bobusulya yes mm -hmm. but me my fear it will boomerang on us i cannot run away kano ke kasajja ka museveni mama wange baali bamwokya kano ke kasajja akasibye museveni mbuyinza do i have a veto mwansasula kimmwe okungoba obugobi ajitu besente omutwe nabakyawanya benyondo nenkwasa omutwe <laughs> nabakyayira ddala mwebasajja mu mwasasulaki asande yapunda ne mateke okusima kwendogo yekusamba busambi what did you give me am a very bitter man nemuluma mukazi wamute omwana wange nemujjamu amanyi gwokijjawo nti abaana bengoma si basanyufu andi ngubuulire museveni abayite <laughs> kubanga balina fears nti hmm. sekabaka daudi kiwa yali wa myaka esatu mm. saapolo kagwa nafuuka omukuza mm. bagamba nti maika kyayagala okukola okolaki adominatinga obwakabaka abantu basala ebigambo anedda kondakiti ye kankubuulize nze mukazi wange yanzigalira mu nyumba nga nfaanana bubi oba mwemwajja newaka mukime nabatwala emisinde mm. yanzigalira mu nyumba najja ekampala katonda nanyamba nga nakabiriti mu nyumba nenkoleza omufalisa enyumba njokyenje <laughs> mukwano gwange onulowooza bamuweza nulumbi sobola kgendayo mulowooza be bamwettira nawandika katabo kange ti eh, eh, madad for my weres mulowooza battamutti sinza famiry egigenda mubamwabiriza olumbi ikannot gothe nyo yaleeta abamiritary ne bamenya oluki naye nga mukazi wange ayinsisinga ku kintu ki agamba ki era tubuuza mirundi wasuzeewa nyumbi wasuzeewa omanyi kyekitegeeza ah. omuganda kyakubuuza ti nyumbi wasuzeewa kitegeeza oyambadde bubi eh. kabaka yasulawa ku olwo ajje nekooti ey'ebituli yali asuzeewa it means it does not have care mirundi nabyo wabiraba so it means katonda nga bwatuyambye nakituwonya kabaka nebagenda nebamugema natakola statement ono natulawo natulawo kuba bafanana mayiga mukunonya sente bajja bakyawa nnyo enebadekuwentuthe kabaka of vaccination kabaka natanyiga kigambo kano akasajja kano kawumba tutukabukedde akafungula ndiga omanyi mu basiru fe abaganda tulina ekimpemempeme tulina omufungula ndiga tulina omuzoole tulina egunde e, e, e omufungula ndika yasinga obusiru anti ye okutegeera nti ndika nsajja oba nkazi amala gyoneka kikira kakati akafungula ndika kabukedde nekagambu yakoze neddiiro aliwa oyo mwamukubye kiiso ki yabadde alinda vaccination ya, ya covid aliokakuba eduyiro akafungula ndika omufungula ndika yasinga obusiru mu buganda omuwumbatuutu naddako ekimpemempeme <laughs> ebika byabatumbavu byasirwaniyebiteekawo ebyo tuli bavumi omufungulandiga yasinga ekimpemempeme omuwumbatuutu ekimengwa omuzoole types of fools nekimengwa nekimengwa ampeza katukomewo mubureke wano mwemirundi waliwo abaana b'engoma abankubidde ku ssimu nebanga nti mwebale kwogera ku nsonga eyo naye omutanda mwamulabye ejjo naye fe ababadde bamutera omumulabako awo yabadde mulamu nnyo bulamu badde bulungi nnyo ndibazo andi kankubali ekyo kyonna era kijiringa ku kintu nti ekyempaka kiri kimu nti wodu they say mayiga nga singa ekintu kyali ekiguddewo yalimiriddewo naga nti wamutereka dde abadde mulwadde because what am telling you ti we are in a different situation when kadinonsubuga died did he raise the uh, dust eyakibisopo lwanga when kayira was assassinated did it raise an issue government was enjoying hanemoon mm -hmm. kakati nkuga nti today bazinzeeko buganda mm bwe bati they are looking for something that will power baganda on the street baani abakirukingabakinoonya eh. anti tulina kakati eh, factor ziri satu we have an internal factor eyabamerica nabagamba wano they move in groups when the european union sentence kati eight the second person group will be the commonwealth they were here decide group will be the Americans. That's what they do. Kakati nande tubeere domestic. Katusoberwe kane mu kibira. Let us deny these people opportunity. Nga namu mutula tebalina ttiimu etuula aba government to think about these things. Temumukitwala for granted. No. singa bwakedde ku maki akabi ne kagwawo abo bonna bagamba nti ki tebalyogedde bali bakaba kikize kitya ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, gavumenti eriwa bamuse gavumenti eriwa mukintu eh? kino bobi waini aga abantu baffe nga bafudde nyo ddi lwe bataafa peopl been dying abamaanyi but look what the tanzanians the way they handle issues bafuna ku nyerere tozenemukapa noono tebiriimu birala kayumbe temuli mu kayumbe nanaafa abaganda tukugamba kayumbe nanaafa eh. nti bweyumba nomuntu naafa iwagirite eh, eh, kakati ono ekimukubya ekibakubya baganda baganda baganda baganda kiki to insit baganda against museven they have already insited baganda against museven nti nupu yeeriwo all the other avenues the other factors museven aba different nze mukalulu kakati what are they going to do they are looking if a factor mm -hmm. which can spark off a revolution nze nebawuliranga banamboze baani mwabegendi musinkane wantony mwabegendi nga bali 20 miles away from the city <laughs> baali baguze ya time omutanda bamutidde bunyala titwali fedde ntogwawo nolwekyo the issue wa handling now that god has exposed mayiga ndi yizigulu kankubulye mayiga ategeere omukazi ewaka nga yalekawo omwana nanoba omwana bwakwatibwa olukusense this is when omukazi wewaka wayitira mujjawe muganda wange omwana embeera gyalimu naawe jangu ojjanjabe the safegard yes omulangira bwayingira mu nyumba tewabeera sex tewabeera kulinnya kitanda nolwekyo omukazi ono abeera sure nti ba <laughs> emisos <laughs> nebwebanabeera nebeeri gyebamujjanjabye naye omukazi ayinza kubeera awo bagane baga nti embuzi lwefa lwemanyibwako nanyiniyo mhm. eh, abaana omwana lwafa ogenda okulaba nga bakimya omulambo kakati with this tense situation we should not allow anything tetuyinza kuzunga na bubiriiti mu nyumba omuli ebidomola bya peteroli this is a very dangerous situation in uganda's history we have been beaten right left and center mwebaani ah, gavumenti erina eh, international pressure ekintu kimanyi eh, babula kalisinza abantu bakoze batya era nze nabaga nti oyo profesa nekuteesa bebasobola obayamba naye bale isolation diplomatic isolation is handled by diplomats temubalina the first thing he would do is to call a retreat of diplomats to review the situation mirundi agamba kukabaka nti wakiri there must be musigaze international pressure eh. na eyawon e- eyawon mujireke nti police olwalero bwebulwa abalumbye amaka ga kibisopo you tell me several cases where people have raised mabugo ne bakola ki kitegeeza nti ne gye baali muziise baali muziikuddeyo kubanga bano banoonya buganda letmiteriyo mumukimanyi nti ate omukama wa bunyola ali muwasa situation esinga eyamute eyakabaka wafeandi nkubuli bali si bwe bali ozidisamu lyayina nemundu nebamudisaminga ali muwasa situation esinga ono ebyoyo tebinkwatako e delegation fulumbunyolo kemutumi tikabaka waffe naye bamwaisolatinze bamudisa mingizine muzima nti mulalu naye bagala kubba byapa byamafuta mirundi okulabika kwa kabaka kwadde kwetagisakwadde kwetagisa kwayambye pulezidenti kwadde tekwe normally if the president was informed ngaeggwanga limanye nti omutanda mulwadde if anything happens abantu tukita inoculation theory tinoculation theory omumbe omu kubambejja oba kubalangira yalitandise tu represent the kabaka ku mikolo abantu nebategeera nti wa mm, nekumukolo mm, guli mm, teyajja nekumukolo guno teyajja nekumukolo guno teyajja thats why for me ate newabeerawo omuntu omulala representinga kabakaanti eh. omulangira waalibaddemu omulangira akugamba nti aa muleme kuwayira museveni omusajja abadde mulwadde kubanga ne ku mukolo gwegindi teyalabikane ku mukolo gwegindi teyalabika naye the last function of the kabaka ava enairobi awuubira n'abantu era baga yagenze kulaba mikwano gyenairobi e si kumujjanja bamayega ne bamulaga ne uhuru kinyata oba ekifaananyi kyali kikadde obaki kakati people would say kikutuko ani amuse munatumala mumazi muzata muse katongole mumuse eh, gundi mumuse eh, hmm. lukwago bamubika enkyane gulo why do they say thats why iam telling you ti kabaka alina okubeera ne pano of medical doctors um, kubanga bano babula public lation kankubula egavumenti ya uganda eno njitundira nenseka omukazi ngambayo avuddeyo nga tewali amutakudde n'agamba na mwe abakatoliki nga mukulembera bagondebamwe abakatoliki mumwatumya akalulu mba yakimaki ku mukolo ogwokusabira ogwa gavumenti okusabira lwanga mm. okwata otya omuntu yavuma sezalawo ogende okime mukazi weyanobye tebategeera ditnhavesikitanka bali omunsi ayogerera ku mukolo gwa archibisopu yagamba gavumenti yatta nebanda have you forgotten mm-hmm. where do you sit mwe mwe basajjamu aba government mubeerawa mba you wouldn't appear anywhere is it mandatory nti mba yayina okubeera ku mukolo nga mass of ceremony gwe gyewabba kambe osubirayo empaati <laughs> eh. where is your public relations get people with them kake today police has given a challenge mabugo gaani ge baali babbye abagagga bafudde wano abakwata n'omukazi nemutakwatayo n'omu nemutakwatayo n'omu nga erikopetalo yagenda yabambula enyumba kakati bazze kubba mabugo hmm. tebabadde bacommunicating aludawa awowa awowa <laughs> nemutakwatayo n'omu muli mwe ekyalo singa tekitudde ku bunkenke kanisambode drive from kampala okubba amabugo don't take things for granted ebintu ebireeta wano mu uganda obuzibu nze mbitunulidde bibeera simpu muwanga yagamba mu uganda muwanga mm. yagamba nti ani coordinate the troop movement nga smisa pona akyakaba kyoli bamukubidde embuya it was a serious matter we ended up where munkaaga sekabaka muteesa ku mazaalibwage obwe teyagaana mm -hmm. bandi yamajje omukubira major general commander in chief obote yagamba nti bandi tejja kkuba era abaganda bagambanga ti obote yama muteesa serumbeeti e, e, eh, andi bana abakuba bano eh, embuto zino abaganda hmm. serumbeeti olubuto serumbeeti <laughs> eno bandi eno ekuba muteesa simple thing simple thing politics of symbolism ndi olesa coffin ekeki made in ecoffin obwobwanabuno obwana bwali bwambabazi nobulyo sente obusirusiru bwonze sibeera nabwo nekabwa pulezidenti entebe eyolubalamiriza <laughs> nekamuwa nesaawa nga bwambabazi eh. nembagamba musetehouse tibamugaigenda owumule ne time up tukita politics of symbolism who manufactured this who, who cooked this cake eriko yabadde mary kuba kakatulaba ebizimbe ebizimbe katubikolera mu fashions mhm. look what workers house flasica when you look at work house is a flasica when you look what mapera house is a mary a ship moving gitunulire ekizimbe these are designers when you look at this imperial gund bagita batya eno eri wano wansi wano ngaokiriao conference center oveno waggulu ku seraton mhm. eyo ogiraba misairoba bulet mizairo ogira babwete bigibazimba so the designers kakati ono bwetudda mu politics of symbolism ono eyakoze keeki efaanana kofini anoonyaki bakoze bukozi keeki nebatuuzako emyaka nkubira akatambi kange ngende wekanakoma wekanakoma <laughs> ebyo bikoyi mbikoya hmm. fe abaganda nomukono agira omukono agira musati emikono emimpi kumukoroababagerega abaze mumakulu newaliwo abaddewo simboyizo nandi nkubuulira naye nze kyenjagaddemu kimu kyokka if the president does not take advantage of this to appoint an intermedical team and a committee of all the interested parties who can believe us actually from doctors simayiga yatubuulira mwega tasomanga ku tabeeranga wona na, na, na medical tagendanga ku na musemina yanaku biri kusoma busawo yakijewa basawo bambulifinsi kakati nno mayega let mayega respect himself and go kakati okuva nga munaana hmm. thursday mm. okukoma ku friday eh, court yensi yonna international criminal court yabaddewozesa bannayuganda asatumu ababiri muserena ku zoomu obundi ebikwata ku oganisi olira oyo abadde ababuliifinga oyo abadde ababuliifinga nti okugendayo nti byebasaana okubusavinga my opposition on this is this temwala byoyo omukazi akingi ngaagamba mbu bagenda kuleeta etteeka erya donations regulating ugan why don't we wait the judgment mm. naye bannange can we sell our country ne tugaa nti ne cabinet yennyini ne parliament etuleeriise before can you regulate ugan selling nogaa nti ah, aa ah, mumanyi mmwe kambabuulize oyo omuvuka gwe bakwata oyo omuvuka eyo kyabawala abadde akolagana abaisirairi nobwonga abutwala ne kiriniki emu kakati ogwo omusango gwafa mbu naye mukazi gwe mukazi gwakyenji bananga balangonga batutta ate nzaabo kyembewunyako kiri kimu bali baba bekwese kakati mutane wange kasolo omuyonga gumufuukidde omuyonga simanyi emyonga kasolo dinot appointi himself bamusuulidde basa omuntu akabukedde kakubye mukasolo yasse bodegaadi babakutte tekeyiwa myonga naye munabwenyabwenya abaana babantu munakomawa bagita emiyoga simanyi emyoga tekeyiwa myoga mwe mwalwana mwe mwanunula ensi buli kantu koneke mwagala mukatwale naye nobwenyabwenya omwana wa munno bwotyo um, went there on Friday, but they went out disappointed. Mm. They had a meeting yesterday, they are going to have a meeting today. Nenze chembe unyako, baka wakati baka hawa, akakasaja kagamba anga. What are we buying? This, mune namga, this is a beggar, we can't give him money. Chairman nagamba, we must send this money to the village and the road. Now whatever, Uncle Sam, let Uncle Sam talk to Mirundi. Uncle Sam, let Uncle Sam talk to Mirundi. Eh, Professor Yabagamba in 2014, nti omusajja ajja bakuba nze mpunyanga enagisi bwogirinyamu ogenda nayo nze ndi nagisi enagisi gikubemu omuggo ekusammukira enagisi girinyemu ojja kutuka nayo mu compasentinge mbate yes ogenti oliki nze ndi nagisi otyo enagisi gikubemu omuggo ejja kusamukira <laughs> enagisi girinyemu ogenda obunya <laughs> bantabaala mbakubye mbakubye mbakubye ebbanja lyomwenge liggwa namwenge wati wydasent ankosamutokotuti abaali abamaanyi nabalabye nga bafuluma serena <laughs> nabalabye nga bafuluma serena nga bali hambodi hambodi <laughs> era n'olwaliro kankubuulirekigo egenda eh. kutula veryale kuba eh. waliwo ayisa omukubo eh. ogereganyemu mbu mirundi sibenyu biki tewali kakati abo baleya president museveni yalagidde oyo gundi tuheyaddeyo nani nenkwama <laughs> kati bo nebakola ebbaluwa bifo naye nabalabye mwekambabuulire Eh, bwetuba eh, nga looni zaffe bazitugyeko mm. badonas batugyeko sente mm. ate muleke kubba miliyoni bina bino ebyareya museveni alabye ennaku kubanga museveni mumugamba museveni museveni <laughs> ekitongole kyaleya kati abo nabawulidde nga boogera mm. abaleya nti lwaki atwepankirako muganda we si yatundayo polo zenfu mbakubawulire abaleke yes kakati <laughs> waliwo ekiseera wekituka mu ggwanga eh, eh, eh. tukkirize to handling domestic issues diplomatic issues mukwate kuteesa mukwate enefakati kankubuulire pulezidenti museveni ogenda ekyankwanza okutuuzaayo meeting singa atuuza famiry yekisinga tekina makulu eri okutuuza the people all the problems we are having in uganda originate from the palace nawandika akatabo kange inside the palace ngenda kafulumya nawandisa akatabo akala how to overthrow your government without knowing nako ngenda kafulumya okay. ekizibu kyonnabyayuganda tebiri kyankwanzeakati abagala okuba sente zamafuta abagala okuba sente za leya ezamasanyalaze bali kyankwanze ekyankwanze gyebali yes ekyokubiri singa pulezidenti yafuna omuntu omulala n'agamba profesa n'abawandiikira paper patriotism professor yayina amagezi mangi abawadde amagezi nga bano tebawulira mm. okutusale bakunya ekisenge ekireeta accident dereva butakiriza kusala ku sipiidi e, fe abaganda tukuga nti amalala gakulemberwaki kigwo naye kakati mmwe asatu mu babiri babawozeseza wano mukambala organize kutta bantu bammwe naye ekinyumidde kiri kimu mugundi eh. kakati ate kabaka eh. naye ali misandod eh. oli atuddewo ne bamukuba ne kabaka atayogera naye mwagala nnyo sente bantu mwe mwagala nnyo noleeta kabaka atayogera notula naye kati kabakakati maama gwewasikidde kabaka kakati gwokunga abantu ku lwa kabaka nemutategeera ne kabaka obutabaako kyayogedde e continues to embalas you How can did the Kabaka consent to the vaccination when he's not talking? Which you got about Auntie, yeah, you get the chi. Did the Kabaka comment? Nikuwa kata sentu kwa naba chukunu. Mayega. Uwa kabaka tibabu subuli. Nze wenatira mayega bidi ya mintuwevi. Kalisa mayega leti engala binaji. Engala bineka angabala mkampala. Si ya jireta. Engala bineri wali kubulangi. Engala bibuwe jimanyi. Engala bineri. Kwa gana chibaiti engala bineri. Kwa uli deyonti umana wengala bineri. baba jamba je jisongeko baba jamba je jeunyeko baba abaganda bakuyita musekera nyuma omwana nakanga bazengalabi muchibu ngataji bajudemu engalabi embajule mukapaka jiite wakati mayega nakwate empolo kuma najolekeza ekifana kyabikira maria ngate kuna bindeno mpolo kuma jinne wayo kuba tene nyuma etunudde mutwe kobe kati esikirize no <laughs> eh, eno yasaze <laughs> mujirabe mpolo kuma etunulidde ekifaana kyabikira maliate ekunamidde eno ginewaayo kakati eno mpologoma nkazi yasaze ekyekiwumeempologoma kyalibadde kiroteti nga bulotetinzibwe kiti tiwebetunuludde awo zibasaawa mwenda naye omwana nayolekeza empologoma ekifaana kyabikira maliya empologoma etunudde mu kifaani kyaogambye bannayugandaulirakunamidde eno mutwekobe mirundi ogambye bannayuganda abakwerijjako goliki nze ndi nagisi gikubemu omuggo ekusammukire owunya girinyemu ewunya enagisi eh. e eba eyogera nanswera zaayo nojyo girinyamu notta olukuŋŋaana kyekukola nze ndi nagisi